Ok, a proposito del, sempre del naso, sempre a proposito del naso, vediamo anche il tiro frontale. E abbiamo visto laterale il tiro, vediamolo anche in modo frontale come riusciamo a, a non prenderci. Questo è quello che faccio io, diciamo stringhe 18 metri, estensione della spalla, vedete anche senza Dragona come Orsolandi si rilascia ma so soprattutto il rilascio della mano d'opera lo rivediamo primi e addestratevi ad avere un buon rilascio, un rilascio che scivoli sul vivo, senza troppe estensioni e basta che scivoli sempre sul vivo, non si deve distaccare. Grazie.